Buenos días, mi nombre es Stefan Sperlich, yo soy profesor de la Universidad de Ginebra, profesor de las áreas de estadística y econometría. Bueno, ¿cuál es el principal objetivo de esta contribución? eso es básicamente de... poner un poco de, importancia a la pregunta de comparar los áreas. Hasta ahora solamente se ha, bueno, solamente se ha estimado um, parámetros de cada área y um, siempre se han considerado las áreas al mismo tiempo, pero luego cuando se hacía inverencia, cada área por separado, uh, suponiendo que básicamente um, no hay relación entre ellos. Y la pregunta es qué pasa si queremos comparar áreas pequeñas y las estimaciones en áreas pequeñas. Em, ¿Qué es entonces la, contribución principal? Pues la contribución principal aquí es introducir la idea de inferencia uniforme o simultánea. Eso quiere decir establecer una metodología que nos permite que nos va a permitir comparar áreas pequeñas y em, los parámetros que, surgen de, de estas muestras en cada área. muchas gracias por venir. Hoy tenemos aquí al profesor Esteban Sperlich. Estefan es investigador del Centro de, Investigación en Estadística de la Universidad de Ginebra. Eh, bueno, Estefan es un, experto en estadística no paramétrica, en econometría, eh, ha publicado muchos artículos eh, relacionados con esos temas y lo que es importante, ha publicado muchos libros en editoriales de prestigio. En los últimos años, además, eh, ha empezado a hacer incursiones en, la teoría de estimaciones en pequeñas, precisamente en este último tema, pues nos va a contar pues, eh, algunos de, sus, de sus investigaciones en un tema bastante novedoso, porque no se había hecho nada hasta ahora, que es en el de la inferencia uniforme o simultánea para parámetros de áreas pequeñas. Bueno, cuando quieras. Sí. Bueno, gracias por la invitación y eh, darme la oportunidad de presentarlo aquí. de hecho, es quizás la primera vez que, presento estos resultados. Unos um, preliminarios eh, ya presenté en, Londres en, eh, una sesión a que me invitó Diego, Domingo Morales. Y um, ahora ya hemos avanzado un poco más y a ver um, cómo gusta. Um, eso es un trabajo con uh, doctorandos míos, sobre todo con Katarzyna Reluga, que es doctoranda en la Universidad de Ginebra. Peter Kramlinger es un doctorando de Tatiana Krivobokova, una profesora de la Universidad de Göttingen. Pero bueno, yo soy co-director y yo creo que a María José Lomadía algunos conocen. ¿no? Em, <laughs> con ella, eh, bueno, eh, de hecho fue un poco la persona que me empujó a estas excursiones em, em, a áreas pequeñas. Y como, como ya he dicho, eso es Uniform Inference. bueno, si, alguien habla de inferencia uniforme o de inferencia simultánea, äh, aquí äh, eso siempre depende un poco del, contexto. Ähm, entonces el concepto es muy general, ähm, solo hablamos de los modelos más sencillos para vender mejor la idea. ¿no? Ok, vale. Ähm, entonces, aquí no voy a proponer un estimador nuevo, eso en absoluto. Eh, tampoco un nuevo problema en áreas pequeñas. No, no, yo utilizo lo que hay. y lo más sencillo, lo más clásico. lo único que entonces que voy a hacer es por qué hacer inferencia simultánea, uniforme y cómo hacerlo. y lo primero, claro, si, si queremos comparar áreas, de, o los parámetros de las áreas que, que estamos estimando. Entonces, mm, hay que pensar como estadístico en una cosa simultánea. No, eh, no, se puede eh, considerar em, estos dos estimadores como cosas totalmente independientes, y uno no tiene que ver con el otro y luego, vamos, cada uno tiene su intervalo de confianza y los puede comparar y hecho. No, no, el, el, el problema es similar Ah, si tenemos una regresión clásica lineal sin efectos aleatorios, tenemos una beta y queremos comparar beta 1 con beta 2. Entonces ya tenemos un, t-test. Y ahí, ah, bueno, hay que mirar entonces también la correlación. Y aquí es lo mismo. Si comparamos varios parámetros de, áreas, de diferentes áreas, em, no basta saber cómo es el comportamiento de cada uno, sino cómo es el comportamiento conjunto. Y, y es eso. <laughs> Y entonces lo que pregunto aquí, ¿cómo se hace? Em, claro, eso incluye, eh, incluye, entonces también los contrastes múltiples o eh, multivariantes. Em, y alguien ahora puede decir, pues, em, ¿y por qué con modelos mixtos? pues la razón es porque ahí es em, donde es complicado. Si, si, tenemos suficientes observaciones en cada área, entonces vuelve. Entonces lo hacemos con, em, con efectos fijos, y tenemos los eh, estimadores directos, ¿no? los direct estimators, y eh, la única pregunta que hay es eh, si el tamaño en cada área es lo suficientemente grande, y hemos terminado no, no hay más. Entonces ahí no hay um, un desafío, ¿no? <laughs> Um, el problema es justo cuando, um, tenemos una, inferencia basada en modelos. Entonces no es solo si tenemos modelos aleatorios, sino siempre con, efectos aleatorios, sino siempre cuando se basa algo en modelos que pasa por toda la población, en este momento ya ocurre, claro, dependencia entre los estimadores. Y, eh, entonces, ese problema que, estoy presentando aquí em, siempre em, es importante, no solo cuando tenemos efectos aleatorios, pero justo ahí es cuando más complicado se pone la cosa. Em, Claro, y los efectos aleatorios em, cogen, o deberían recoger justo, la variación entre los em, áreas que son em, específicos del área. Pero al mismo tiempo, claro, ¿qué pasa? Si, si eso es un efecto, eh, efecto aleatorio y luego quiero hacer inferencia y pensando ahí en una distribución, al mismo tiempo diciendo que todos estos son independientes, está claro que si construimos intervalos de confianza, algunas áreas siempre deberían estar fuera. Bueno, si, salvo si el efecto em, aleatorio tiene, tiene un eh, soporte finito. Entonces, claro, entonces no. Pero si suponemos normalidad, una disposición T, bueno, algo con una cola infinita, ¿Cómo, ¿Cómo, se puede hacer inferencia? De tal manera que no sabemos desde el este principio que para la muestra que tenemos, o el censo que tenemos, ya tenemos algunos parámetros que no están en el intervalo. Porque normalmente la idea es cuando hablamos de intervalo de confianza de 90 o 95%, la idea es que, bueno, yo espero que para la muestra que tengo todo va bien. <laughs> Solo si repito mil veces el mismo experimento, luego hay algunas muestras muy malas donde no funciona. Y aquí lo que estamos haciendo actualmente, decimos desde el principio que para algunas áreas no vale. incluso no, no damos la información para qué áreas no vale. Sino simplemente decimos, bueno, aquí tenéis, y ya te puedo decir que por 10% no va, a, no va a funcionar. Y de eso, bueno, de eso sale entonces la idea, pues hay que hacer algo, ¿no? <laughs> Así que no es solo un problema matemáticamente interesante, <laughs> sino yo creo que es eh, relevante en, la práctica. Em, bueno, esa transparencia casi me puede saltar porque yo utilizo la, la notación estándar, ¿no? Un linear eh, mixed effect model con, bueno, X Aquí no, importa, de hecho, para nuestra matemática eh, matemáticas y si, es fijo o eh, si, alguien puede decir no, x también es aleatorio, pero es independiente de u y e. ¿Okay? Eh, normalmente en, la, literatura clásica se dice que x es fijo. Entonces ya por defecto es independiente. Pues el resto es como siempre que tenemos un ah, parámetro que algunos lo llaman delta, otros z, que es la varianza de E y la varianza de U. Em, por supuesto pueden tener eh, matrices de varianzas y covarianzas, pero normalmente alguien dice pues las matrices de varianzas son covarianzas. Aquí G de U, E R de E son simplemente funciones lineales de, parámetros em, eh, reconocidos. Y eh, bueno, si alguien conoce esto, entonces utilizo tilde, como todo el mundo. Y eh, si es estimado, entonces ponemos un sombrero, pero entonces la tenemos un sombrero aquí y acá. Em, eso es lo que, que todo el mundo hace, así nada nuevo. Y aquí también em, nos vamos a limitar al, caso en donde simplemente miramos al promedio. Entonces el parámetro de interés de cada área es el promedio. Pero lógicamente luego se puede hacer cualquier cosa, sobre todo si son em, parámetros que son funciones lineales de eso, no hay problema. Si no es em, lineal hay que trabajar un poco más. ¿Ok? Y por supuesto, también ahí se puede extender esto al caso que tenemos unos que son sampled y unos que no, son sampled, ¿no? Que, algunas Y me faltan, pero eso solamente es siempre añadir un término chiquitín más. Y como nosotros vamos a hacer la inferencia al final del día con, con Bootstrap, sobre todo, entonces eso incluso hasta que no importa, <laughs> porque el Bootstrap automáticamente debería corregir pues, eh, corregir por eso. Ähm, pues vale, ähm, si trabajamos una línea Mixed Effect Model, entonces eh, trabajamos con un eBloop o un Empirical Bias. nosotros em, nos hemos centrado en esto y para estimar, para estimar eh, las sigmas o nuestra zeta, eh, normalmente REML pero también puede ser, bueno, hemos comparado también con Moment Methods y sale lo mismo. No, no hay diferencia. Bueno, en el bootstrap hay que tener cuidado un poco, a, veces hay que inflar las estimadoras. No sabemos que em, tenemos la tendencia de, infraestimar el sigma de U, del efecto aleatorio. Em, en el momento lo hacemos todo para unit em, models, pero ya sabemos que eso se puede extender a un free el único que ha hecho algo que ya habla de simultáneas, um, bueno, en su caso credible intervals, porque es un bayesiano, era Ganesh en el Journal of Multivariate um, Analysis. Y bueno, lo que um, aquí puede, pero luego vemos que, no es tan importante, puede jugar un papel importante, es, claro, si yo quiero ahora comparar áreas. Entonces, si ya no digo, bueno, esos son, eh, esos son mis estimadores del área y eh, entonces para todos tenemos eh, intervalos de confianza o contrastes, etcétera. Sino, si decimos, no, no, es que a lo mejor queremos comparar, entonces puede ser importante de si lo hacemos em, con distribución marginal, entonces sin condicionar al área, o si hacemos una inferencia condicionado al área. Matemáticamente sería simplemente, si miramos siempre a esperanzas, varianzas, contrastes, condicionado a U1. ¿No? Entonces eso es la marginal o la condicional. Em, y hemos visto que básicamente toda la literatura es para marginal. Condicional hay casi nada. Eso es el único pepa que hemos encontrado, a lo mejor tú conoces mucho más, pero eh, <laughs> lo único que hemos encontrado era en el 98 en HASA, en donde están mirando a Conditional MSI y luego eh, Rao creo que también, la, y la IRI creo también tienen una cosita. Creo que sí, sí, era un poco más tarde, pero aparte de esto, todos eh, consideran directamente el marginal. Y lo que yo pensaba desde el principio, no hay que hacerlo condicional siempre, pero claro, <laughs> al final del día lo que queremos controlar es el mean squared error. Y eh, en el momento cuando hacemos condicional siempre hay que eh, calcular o estimar el sesgo y en el momento de em, estimar el sesgo entra otra varianza. Y puede ser que, eh, que, la inferencia va mucho peor con el condicional que con el marginal, aunque intuitivamente pensamos que debería ser condicional. Y eso luego también vamos a ver cómo eso influye. Pues el problema es eso ¿no? Em, si tengo PPI, quiero decir point-wise, bueno, area-wise, prediction intervals. Luego tenemos UPI, son Uniform Prediction Intervals. Y si yo uso la literatura clásica, un 90% PPI, dice automáticamente para la muestra que tengo y para todas las muestras que tenemos, alrededor de 10% no están en su intervalo. Y um, eso es lo que um, molesta lo que molesta políticamente incluso más es, es fácil de ver que justo son los más extremos que no están en su intervalo. Y si ahora sabemos que toda la polémica siempre va cuáles son los más pobres y cuáles son los más ricos, es <laughs> eh, justo estos que no están en su intervalo. Em, entonces, eso es incluso más relevante eh, que no es aleatoriamente, claro, estadísticamente es aleatoriamente, pero sin embargo, en la práctica normalmente son justo los em, casos extremos en donde pasan eh, cosas em, menos agradables. Claro, y si queremos hacer, por ejemplo, una comparación, comparar varios a la vez o solo dos, etc., hay que hacer algo nuevo. Y claro, y lo, evidente es em, construir, bueno, empezando con de confianza, porque se puede mirar, se puede <laughs> trabajar fácilmente, em, construir directamente intervalos de confianza uniformes. ¿Ok? Em, luego, claro, un estadístico diría, si tú quieras comparar estadísticamente diferentes a la, a la vez, no utilizas intervalos eh, eh, de confianza alguien de vamos, política, sociología, etcétera, o en la práctica, claro, miran a los intervalos. Pero, ¿qué hacemos nosotros? Directamente al elemento, ¿no? Y, y, entonces, claro, entonces ya no hablamos de intervalos, sino de confidence sets. ¿Ok? y lo hemos eh, separado por completo, esa, estas dos eh, papers. Entonces uno es Katachina que ha hecho una cosa y luego el PETA que ha hecho la otra cosa. Bien, um, ok, trabajamos sobre el UPI. Um, vamos a básicamente ver um, tres enfoques. Uno es una derivación analítica de, um, que sale del volume of tube para, para ver qué es analíticamente un uniform prediction interval. Luego vemos que eso no, se puede calcular, hay demasiadas cosas em, ah, no conocidas y hay que hacer un Monte Carlo aproximación. Como eso no funciona muy bien, <laughs> hemos ido al Bootstrap. ¿okay? Y, bueno, en esto hay, muchas cosas, porque no sé cuántos papers existen sobre la manera cómo se estima un mean eh, squared error. Y para construir un UPI hay que, de primero, estimar el eh, mean squared error. Ah, ah, bueno, algunos infraestiman un poco, otros sobreestiman eh, un poco, etc. Y no está claro cuál es lo mejor para nuestro problema. ¿Okay? Entonces yo creo que Finalmente hemos encontrado algo como seis MSE estimadores diferentes en la literatura, mínimo, seguro que hay más. Bueno, y la segunda parte es em, otra vez la derivación analítica para un confidence set bajo la distribución marginal, luego condicional y luego lo comparamos y hacemos contrastes. <coughs> Bien, empezamos con esto que de hecho, no, es, no, es de verdad de nosotros. Lo que se puede decir es que yo no he visto un paper que hace un montón de simulaciones y análisis sobre las diferentes maneras de estimar el MSE. Porque claro, cada uno que viene con un nuevo estimador lo compara con un otro para mostrar que es mejor. <laughs> normal. Y ah, bueno, nosotros podríamos haber empezado igual, lo que pasa es que en mi Instituto de Investigación eh, eh, Estadística hay expertos de línea Mixed Effect Models que no saben, bueno, no sabían ni que lo de áreas pequeñas existe, ¿no? Pero, <laughs> pero y ahí tuvimos justo ahora defendiendo a alguien una tesis en donde no ha hecho otra cosa, ha solo mirado cuáles son los bootstraps que mejor funcionan en línea Mixed Effect Models y modelos eh, generalizados. Bueno, y hemos cogido la tesis ¿no? y <laughs> hemos mirado un poco, pero no hemos intentado hacer un propio review. Eso es un review rápido, ¿no? Entonces, el mixed error, de, ahora con sombrero, no con, con tilde, del estimador, se puede hacer una decomposición así. el, vamos, el primer término se puede también ah, hacer una decomposición en, términos que se han estudiado mucho, que ah, normalmente se pueden estimar o se pueden calcular con ah, Bootstrap. luego otros eh, dicen que no, no, es que hay que, añadir más. la, última parte no se puede ignorar. Y ah, ah, para eso también han presentado un estimador analítico explícito, no ah, de, de, Bootstrap o de Monte Carlo. Y, y, luego hay una combinación de todo. Una parte, una parte, se estima de forma analítica, la otra, para la otra se utiliza el bootstrap, etcétera, etcétera. Hay muchísimo. El bootstrap es eh, muy sencillo, es el clásico. En nuestro caso yo diría que utilizamos el no paramétrico. Quiere decir que tenemos predicciones de U y E. Se hace un eh, studentizing de esto, ¿no? porque tenemos el sigma U y el sigma E, normalmente con, con las em, inflaciones y deflaciones que proponen, y de esto sacamos aleatoriamente, porque son independientes. Pero así, bueno, luego se puede mirar qué pasa si tenemos elasticidad, etcétera, pero eso no, no es tan difícil. Entonces, básicamente, mm, a veces lo llaman non-parametric bootstrap, a veces lo llaman wild bootstrap, pero no es un, bootstrap eh, paramétrico en este sentido. Pero, por supuesto, es, eh, es model-based, ¿no? Bien, y claro, siempre cuando lleva una estrella sin sombrero, entonces es el verdadero. Y ähm, ahora de esto también se puede estimar o en este caso incluso podemos calcular eso, porque conocemos la sigma U y sigma E que hemos utilizado para generar estos datos. Eso es lo bonito en el, mundo Bootstrap, ahí conocemos el Data Generating Process, por lo tanto aquí lo puedo calcular cada cosa y compararlas. Y entonces el bootstrap es básicamente eso, <laughs> es súper evidente. Em, el double bootstrap em, de em, Holland Mighty es menos evidente, sobre todo, claro, ellos dicen, bueno, eso es también, aquí se utiliza mil, aquí a lo mejor también mil, pero luego se ha dado cuenta que no. El double bootstrap es solamente una corrección de sesgo. <laughs> y basta tener aquí un 1. <laughs> Em, porque al final es solamente una, corrección de sesgo que, tenemos, una estimación de sesgo. Entonces cuando ponemos BC2 es el em, double bootstrap o de otra manera el bias corrected bootstrap, no es otra cosa. Y el MSE eh, 3D es una cosa que para mí, como no paramétrica antes nunca lo vi, pero en esta literatura es muy común, em, ellos entonces están mirando a la decomposición principal y hacen un bootstrap para cada uno. Entonces, estiman los diferentes temas em, de, de, forma eh, separada, independientemente. U otros dicen, pues em, no, es que yo simplemente estimo con Bootstrap lo que yo no conozco y el resto vamos a calcular analíticamente. Hay, de todo. Yo creo que Wenceslao fue esto, ¿no? que, ha hecho solo una pequeña parte con el Bootstrap y el resto analíticamente. Bien, pues, pero todo eso, admito, no viene de verdad de nosotros. Nosotros somos quizás los únicos que han hecho un review. <laughs> ¿Okay? sino nosotros queremos hacer esto yo quiero que la probabilidad que mu d es en un cierto intervalo para todos los ds o en su intervalo em, tiene la probabilidad 1 menos alfa. Entonces, claro, aquí debería tener también una d. <laughs> sí, ahora me doy cuenta. Em, claro, um, ähm, se habla directamente de Confidence äh, Region, entonces más general y no necesito nadie. Y uniforme, lo sabemos todos un poco cómo funciona, es al final esto. ¿no? Yo necesito conocer esa expresión y esta cuantía. Y aquí se ve un poco que <laughs> ya entra el MSE en esa parte y por lo tanto en la estimación de cuantía y luego otra vez en la construcción final del intervalo. Entra dos veces y además entra una vez, alguien puede pensar, bueno, intuitivamente debería ser, eh, prefiero un estimador que sobreestima y a veces prefiero algo que infraestima en el MSE. Pero no me gusta em, coger un MSE aquí, eh, un estimador de MSE aquí o otro acá eso, bueno, en la literatura se cuenta seguro de, todo, que la gente <laughs> busca lo que mejor le sale en la simulación, pero nosotros intentamos siempre utilizar el mismo estimador MSI. Bueno, el resto es estándar, ¿no? Eso ahora hay que estimar, por eso hay que conocer la distribución de ese término. la idea de er volume of tube bueno, de hecho hay papers ya de los, años 30, pero se ha reinventado en los 90. s Sun tiene algunos papers en donde ha hablado del volume of tube que se puede eh, utilizar para hacer eh, inferencia uniforme para procesos estocásticos. Y um, yo lo conozco porque entonces lo han utilizado para, para splines, para construir, si hacemos una regresión eh, de todos los días, ¿no? Um, con splines, cómo puedo construir analíticamente un um, confidence band. Y se puede hacer con, con, con este volume of tube. Bueno, entonces eh, se calcula todo eso, pero luego, claro, em, hay que simular esto, hay que simular esto, esto, esto hay que estimar, y entonces ahí ya ve que hay demasiadas cosas em, que si estimamos todo, em, no va a salir muy bien y de hecho no, no, sale. Por lo tanto, se hace un Monte Carlo, una versión Monte Carlo con esta decomposición. Ahora alguien dice, pues eso tiene una distribución normal conjunta. ¿Ok? Se puede explícitamente escribir todos los términos. Y se dice, bueno, entonces este sub S, S que queremos es más o menos eso. ¿Ok? Y claro, esa expresión la puede simular fuera de una normal y luego busco siempre el max. La implementación es nada complicado. ¿ya? Lo único que es importante tener un buen estimador aquí. Y eso es el Monte Carlo intervalo uniforme. ¿Ok? Bien. Em, el Simulation Design. Em, bueno, es Tengo una... Un momento. No. Bueno, esto es con el volumen tube. Ya me he ahorrado una transparencia poniendo, que, es solo una línea, <laughs> en donde, todo es bootstrap. Em, porque claro, em, yo puedo... Ups. Sí. Yo puedo ahora tener estrellas por todas las partes. Y entonces tengo esa estrella. Y luego tenemos, por supuesto, un teorema que asimptóticamente es lo mismo, etcétera, etcétera. Bueno, eh, de eso no tengo eh, transparencia porque es demasiado evidente. ¿Ok? Ok, las simulaciones. Em, tenemos un nested error regression model con solo una, una, X unidimensional uniforme, beta igual a 1, Em, constantes no importan porque son demasiado fáciles de estimar <laughs> si tenemos una beta 0 o em, y hemos empezado entonces con, muy pocas observaciones en cada área. Bueno, tenemos 25, 50, 75 áreas con 5, 10, 15 observaciones en cada uno. Em, como he dicho, para el double bootstrap finalmente solo es una corrección por el sesgo. Utilizamos mil bootstrap samples, pero la verdad es que a partir de 500 ya no cambia mucho. y 500 simulaciones para todas las tablas que vamos a ver. Hemos, eh, lo hemos intentado para intervalos de confianza 90, 99. El problema es aquí parece que todo funciona súper bien. Lo que pasa es que 99 eh, solo algunos bichos muy, muy raros molestan. Entonces, eso es fácil. <laughs> difícil es 90, 95. ¿ok? nos em, entonces vamos a centrar en esto. Em, sí, del momento solo por homoscedastic, u REML, u moment methods em, para, para, los parámetros de la varianza. lo que ya sabemos, ya del, del pointwise, que algunos proponen el moment matching bootstrap. Yo no he hablado de esto, yo solo he hablado del Wild Bootstrap, ¿no? Pero claro, se puede ähm, sacar los ähm, errores de tal manera que ähm, cumplen con la distribución original hasta el cuarto, quinto, no sé qué momento, y entonces asintóticamente deberían ser mejor pero ya sé desde la no paramétrica y lo mismo se ha comprobado aquí, que en la práctica no, funciona bien. Entonces, em, si alguien quiere hacer esto con moment matching, no, no va a ganar nada y claro, una, una, inflación un poco de, de los sigma, US lo, necesitan todos. Y eso fue también una cosa que se vio en la tesis de este otro chico que, que no ha trabajado sobre áreas pequeñas, sino en Mixed Effect Models, eso se necesita siempre. lo que funciona bastante mejor si tenemos muy pocas observaciones pero aquí presento los resultados sin este truquillo, es si utilizamos non-parametric, pero robusto a las cuantiles. Entonces tenemos um, todos mis residuos en orden, ¿no? y entonces miramos a las cuantiles y sobre todo los más importantes son los 5 o 10 más pequeños y más grandes. Y respecto Em, tener, vamos, el porcentaje de las cuantías. Así em, evitamos una infra o sobre muestreo de, de, los eh, valores extremos. ¿Ok? Em, eso es solo importante si tenemos menos de 15. si tenemos más, entonces ya no se ve a ojo la diferencia. La mayoría de los métodos solo funcionan cuando eh, la distribución de las E y U son simétricos. Eh, bueno, U no tanto, es que U también puede tener una Q cuadrada, sin embargo me funciona bien, pero E ya es más complicado. Bueno, aquí tenemos, bueno, claro, solo um, presento el caso más pequeño y el caso más grande, ¿no? con eh, D igual a 25, ND solo 5, um, UD75 y ND15. Y um, queremos tener una um, cobertura de 95%. Y vemos que, bueno, lo que vemos ya es, hay convergencia. <laughs> Mejora, eso sí, pues vale. Pero esos son los MC um, entonces basado en el volume of tube. ¿Ok? Y aquí simplemente, vamos, eso es la aproximación del MSE puramente em, analítica. Eso es con el eso es con Bootstrap, em, Double Bootstrap, correcciones fresco. Eso es ese en donde utilizamos el Bootstrap para cada parte de la decomposición analítica. Eso, eso es básicamente lo del, em, de, de y eso es una simplificación que muchos han propuesto que dicen que la última parte que es la correlación entre los errores, em, em, bueno yo creo que ellos simplemente suprimen, si ellos se tragan esa parte. Aquí tenemos las distribuciones de E y de U. Bueno, y alguien ve, yo estoy presentando de verdad las cosas que nos penalizan, porque normalmente la gente presenta E, todo normal, <laughs> y U, cualquier distribución y todo funciona bien. Las cosas funcionan mal si E no es normal. Esto es 0.5 y 1 es em, la varianza. Entonces es una t 6, em, pero con la varianza 0.5. Entonces el ICC, ¿no? el Intra-Class Correlation, aquí es em, por lo tanto muy alto y aquí pequeño. ¿Ok? Em, y vemos que, claro, por ejemplo, si tenemos aquí cuadrado, que no es simétrico, entonces no vamos muy bien que hemos tenido cobertura de 95%. Pero ese es el Monte Carlo approach que siempre supone que puede sacar de la normalidad. Si entonces hacemos, bueno, sin embargo, ya se puede ver un poco qué está pasando. Tenemos 50 áreas aquí. Eso es un gráfico para hacerse una idea qué está pasando con los intervalos. Los rojos son los clásicos, los pointwise, los verdes son los verdaderos parámetros, no los estimadores, los verdaderos. ¿Ok? Y el negro es lo que nosotros proponemos. Lo que podemos ver en estos 50, y eso es un ejemplo, ¿no? Que, um, bueno, en este incluso salen muchos puntos. Yo creo que son um, ah, bueno, pero eso es solo un intervalo de 90%, pero salen incluso más que 100 puntos son fuera del, del rojo. ¿Ok? Y eh, bueno... En la tabla anterior no había datos de, hacerlo, eh, eh, digamos, marginalmente, o sea, de, a esta gráfica. Sí, ahí, ahí, los intervalos de confianza, digamos, uniformes y, marginales. Sí, antes solo presenté los uniformes. Ah, sí, sí, sí. No, porque para los marginales hay, un montón de papers. Eh, perdón, no, marginales, marginales son todos, perdona. En la simulación. Yeah. las coberturas. Ya, No, la cobertura, te, lo puedo decir, que no tenemos tablas, pero um, los pointwise son marginalmente inferior a lo que deberían y eso depende, por supuesto, del um, cuánto E desvía de la normalidad. Si todo es normal, los PPI um, funcionan para lo que deberían funcionar súper bien pero eso no es tan sorpresa. ¿ya? Y en el momento cuando te desvías de la normalidad, um, ya tienen um, un problema. Eso se ve un poco aquí, porque aquí, el, no, el E es normal, sin embargo tiene un problema porque la U tiene heavy Y ya no funciona muy bien, pero bueno, eso es para el Monte Carlo. ¿no? Y... Um, bueno, utilizando el bootstrap para el MSE. Pero lo que se ve es que no estamos exagerando con la construcción, porque tenemos, por ejemplo, aquí, pero yo creo que, no, en este ejemplo solo tengo un punto, pero no puedo hacer los, eh, los uniformes mucho más pequeños, necesito... <laughs> Esta extensión para de verdad em, incluir todos los em, verdaderos parámetros. Para hacerse una idea, eso es el ratio del UPI al PPI. Y eh, depende un poco del qué tipo de em, estimador para el MSE utilizan. Unos, vamos, ya tienen el doble de tamaño, algunos intervalos, y para otros, bueno, casi el doble, ¿no? es 1.85, pero también hay que decir que, ah, bueno, con ND solo 5, eso pasa fácilmente. Ya cuando son 15 aumenta, eh, la relación es que normalmente los uniformes son 25 hasta 30% más grandes en promedio. En algunas áreas mucho más, en otros apenas. apenas. Longitud, de longitudes. De, longitudes de intervalos, sí, sí, sí. sí. Sí, porque eso es lo que te interesa, ¿no? Porque siempre, claro, cuando algo intervalo eh, así, entonces cubre todo. <laughs> y eso justo no queremos, ¿no? Em, ahora con el bootstrap se ve que funciona de nada, ¿no? Que todo es casi 95. ¿ya? Y también otra vez con Q cuadrado y T en, eh, en la E. Incluso aquí tenemos T y T para E y sin embargo, bueno claro, si solo tenemos 5, 25, no está muy bien, pero ya con 75 eh, y 15 eh, tenemos 50. ¿Ok? Y em, parece que eso funciona muy bien. Bien, aquí tenemos em, entonces un ejemplo también con 50, por alguna razón he perdido el, rojo y el verde, pero sin embargo se ve. <laughs> Y, además lo hemos ordenado para también ver que antes había intervalos que no solapan y ahora sí solapan. Aquí no se puede decir que estos dos son de verdad muy diferentes las áreas. Si se hace de forma uniforme, si hacemos pointwise, eh, se puede decir que sí y vemos un poco lo mismo que necesito los intervalos tan anchos porque a veces están justo al, final. Aquí también, sí. Pero tenemos todos dentro. <laughs> Mientras los PPI otra vez falla mínimo cinco veces. Aquí se ve entonces también ICC, que pasa cuando aumenta, ¿no? el intraclass correlation. Se supone entonces que las cosas van peor, peor, peor, em, en comparación entre PPI y eh, UPI. Porque claro, yo no quiero que el PPI sea mucho más grande que el eh, perdón, el UPI mucho más grande que el PPI. Y vemos que ahora con el Bootstrap el ratio es entre 1.34 para ICC. Yo, yo, lo normal es entre 10 y 25 ¿no? en, en, en la práctica. Sí, ¿no? Entonces en la práctica estamos más o menos así. Pero eso para uno de solo 25 5. Bueno, tengo que hablar con mi doctoranda que me lo haga para 75 y <laughs> Entonces tenemos un 1.25, una cosa así. ¿Ok? Que eso es buena noticia porque yo tenía miedo que al final nos van a decir que es muy bonito, pero no sirve a nada porque el intervalo es tres veces más grande y no lo es. Y las aplicaciones, ah, bueno, tenemos aquí, bueno, eso es una aplicación, o a lo mejor me salto la aplicación porque simplemente se ve que, por supuesto, eh, las conclusiones son, diferentes. Eh, pero bueno, tampoco se ve tanto. Prefiero ir eh, a los confidence ellipsoids, confidence sets, porque esos eran solo intervalos. Es muy bonito para ver qué está pasando y cuando lo presentamos en una reunión em, y la gente quiere comparar sus áreas, lo hacen así. Pero cuando quiero hacer contraste o estadísticamente, claro, estoy pensando en elipsoidos eh, multidimensionales. Y, em, y entonces la cosa cambia un poco. Y ahí empezamos también a considerar el conditional y marginal. ¿Por qué no para los intervalos? Porque para los intervalos, cuando condicionamos, condicionamos a un área. Y para un área no podemos estimar el sesgo de manera insesgada. Por lo tanto, no, no se puede corregir de verdad por el sesgo. Em, cuando tengo un elipsoid, entonces, y suponemos que tenemos... Em, M dentro y M converge asintóticamente a infinito, entonces siempre sí puedo estimar el sesgo del conjunto, pero nunca de un área solo. ¿Ok? Y el resto es un poco lo mismo, entonces... Em, bueno, la notación um, es casi la misma. Aquí hemos mirado un poco más al, problema que pasa si tenemos non-sampled. Um, pero bueno, eso no es tan importante. La primera idea eh, era, um, ok, ¿qué pasa si ignoramos la uniformidad? Y eso es, ok, ahora incluso haciéndolo más fácil con el tilde, conociendo z. ¿ya? Entonces eso es normal bueno, aquí debería tener una inversa, dividido por la, de hecho, dividido por el standard error, perdón, eso está mal. Esto dividido por el standard error, así se podría construir un, eh, un confidence set. Esto ya es la, el estimador para la varianza de esto. Y eso solo para indicar que es complicado. Pero para una inferencia de confidence sets, ¿no? podéis pensar en un estadística, estadístico chi cuadrado. ¿no? Y para un estadístico chi cuadrado necesito un estimador de la varianza o covarianza de todos los áreas. Y eso es, no es fácil. ¿Ok? Pero se puede, es álgebra lineal. ¿Ok? Y aquí se puede ver, ok, ¿qué pasa si utilizamos esa T? Ahora, condicional. ¿Ok? En el promedio pasa lo mismo como para la marginal. En el promedio tenemos la cobertura correcta, bueno, con una mala tasa de convergencia, pero bueno, es lo que hay. ¿Ok? Pero cuando hacemos un plot para las áreas individualmente, vemos esto. Claro, en el promedio estamos a 95%. Lo que pasa es justo las áreas más extremas están mal, no tienen la curvatura que deberían tener. ¿Ok? Y claro, cuando alguien ve eso, da directamente, hay que ir por el condicional. Pero sin embargo, como nadie antes ha hecho uniforme, hemos, <laughs> sin embargo, empezado con la marginal. Entonces es el confidence ellipsoid para distribución marginal es el elipsoide de confianza para el condicional. Y claro, yo quiero que la eh, probabilidad, que el vector de todos los parámetros de, de áreas esté dentro es igual a 1 menos alfa. O lo mismo para el condicional. Y normalmente la idea es esto va a ser peor, intuitivamente, mucho más grande. Bueno, entonces el teorema 1 es, um, eso es, eso quizás no es tan interesante, pero es interesante porque en los papers hasta ahora publicados, Data y IRI dicen que eso tiene esa tasa. De hecho, la tasa afortunadamente es más rápida, pero hay que elaborarlo más. Y eso porque lo necesitamos, porque si no, no vamos a conseguir esto. ¿Ok? Ahora entonces tenemos un... De esto se puede construir un MA, alfa, ¿no? Porque simplemente eso es la sigma sombrero que hemos visto antes con fórmulas así. ¿ya? Se puede aproximar con una aquí cuadrada. Aquí trabajamos porque es eh, el principio muchísimo con la normalidad de EU. Em, y lo mismo, para U no importa tanto, para E importa más, em, pero esas son cosas que se pueden elaborar más eh, luego. Entonces eso es el Uniform Confidence Set, con esa tasa. Y es la misma tasa como para los pointwise. wise eso es bonito. Entonces no aunque lo hacemos de forma uniforme, no somos peores como los que lo hacen area. wise. ¿Ok? Y entonces, claro, ese es el confidence set. Para el condicional hay que calcular la covarianza condicional, que es aún más complicada, no cabe en una transparencia, <laughs> por lo tanto no lo enseña, pero también se puede estimar con álgebra lineal. ¿Ok? Bien y conseguimos casi lo mismo. La diferencia es, aquí es condicional, perdón, debería ser una U, y es un non-centered k cuadrado. ¿Ok? Claro, porque ahí entra el sesgo. Eso es el sesgo del conjunto de las áreas. Y este lambda, el no estimado, es eso, pero todo eso por estimar. Eso se puede estimar. No muy bien y por eso luego tenemos un problema, pero se puede. ¿Ok? Y por lo tanto, el conditional confidence set es esto. Y eh, lo interesante es... Um, si ahora utilizo el MA, el MA alfa, el marginal, y lo condiciono, también me sale lo mismo. Y eso era una gran sorpresa. Que quiere decir, la curvatura para el caso condicional está también em, válido para el marginal. Que intuitivamente todavía no sé por qué, pero es así. ¿Ok? A lo mejor en un cuadrado, bueno, en una forma cuadrática se cancelan las cosas, no sé. Ja? Bedeutet das el M-Alpha, ahora condicionado, no debería funcionar y e funciona. Y e son las simulaciones para el marginal y e conditional. Y en paréntesis tenemos um, ähm, el volumen de los confidence sets relativo. Entonces, claro, eso es mi con REME, ¿ya? estimado Z, REML. en el marginal, eso es, digamos, el, benchmark. Entonces, aquí tenemos 1, 1, 1, 1. Y aquí vemos entonces, claro, esto es normalmente más pequeño porque es conocido. ¿ya? Y esto es normalmente, con el conditional, bueno, no es tan claro, pero sí es más grande. Entonces, cuando miramos al conditional, los confidence son más grandes y no más pequeños. Y ahora sabemos que, es el problema, es que aquí eso aumenta mucho de haber estimado el sesgo. ¿Ok? Porque al final lo que, lo que importa para una quadratic form es el mean squared error. Entonces no compensa estimar el sesgo porque me mata la varianza. Bueno, y en total, vamos, es casi todo 95, ¿no? <laughs> bueno, aquí no tanto, pero bueno. Ah, bueno, eso es el Z, ¿no? sigma U y sigma epsilon. Y ya sabemos que cuando tenemos eso hay problemas. Eso, bueno, hay un montón de literatura. Yo creo que ah, Molina y Rao tienen casi un capítulo de esto. <laughs> Em, sí, ahora quiero hacer contrastes. Por ejemplo, para una hipótesis em, alternativa, la nula es eso, y la alternativa es em, que, bueno, tengo algo más, ya, algo, una disturbance. Y eh, claro, aquí siempre debería ser a 5, ¿no? Debería, porque em, hacemos un contraste con alfa igual a 5. Y eh, aquí vemos la potencia, y bueno, eso no me dice mucho porque no lo puedo comparar con otros contrastes porque no existen. Entonces lo hago únicamente A para ver si tiene alguna potencia y B para comparar un contraste basado en el marginal que es el solid line o eh, el, el, condicional que es la dotted line. Y aquí vemos un poco, aquí no, no hay diferencia en este caso. ¿no? Ah, deberían ser D. 50 áreas. Em, NI es ahora aleatoriamente sacado em, entre 1 y 5. Entonces no se ve diferencia. Okay. Esto es eh, para el buen caso. Sigma em, epsilon es 8 y cuadrado. sigma cuadrado u, eh, u es 8 y epsilon es 2. Y eso es el mal caso. <laughs> Y entonces ya vemos la potencia eh, brutal, ¿no? Em, bueno, solo tenemos diarias. Con 50 ya se ve algo, pero lo que vemos, em, bueno, todavía tenemos un problema de, ah, eh, la curva debería estar aquí, <laughs> en el 5. Em, cuando aumentamos las NDs. La, X se generó como, como, como la, X es, um, eh, vamos... Este sí, es, vamos... Una X sola, Es una, una X sola. Una X sola con una beta y, ah, pero él ha hecho muchas simulaciones y eh, la verdad es que no importa porque los parámetros en estos modelos estimamos así de bien que normalmente estos no molestan. Lo que nos molesta es qué pasa entre el E y el, la U el, ah, ¿no? el efecto aleatorio. Pero la de la X también importa. Sí, aquí son todos del, ah, del intervalo 0,1, todas las X. Entonces la variación es chiquitín. Entonces importa muchísimo. Claro, no, no, eh, no, eso lo, que Peter ha hecho es brutal. Eh, <laughs> de verdad, ver eh, cómo puedo... la es que el, error que oh, digo, que el modelo no se ajusta a los datos. tiene sí, básicamente sí. Error tremenda. Yeah exacto. Pero lo que es sorprendente, aunque la X casi no, afecta a mu, em, si tienes entre 10 y 20 observaciones por área con 50 áreas, entonces ya, bueno, la potencia es muy buena y casi estás a 5%. Tampoco se puede decir que el marginal siempre es mejor que el, condicional, ¿no? Pero depende un poco del contexto. Bueno, entonces unas aplicaciones para que vea este contraste, pues de eso hemos discutido ayer. todavía hay que pensar, porque normalmente sabemos, conocemos la pregunta, pero no sabemos cómo escribirlo en un contraste estadístico. <laughs> Por ejemplo, si tenemos muchas áreas en, en, España, cogemos todos los municipios, o mejor todas las provincias, tenemos 50, sin eh, Ciudad y eh, Melilla. Em, y queremos ahora ver em, dónde hay discriminación em, salarial por género. y se supone, bueno, a lo mejor en el sur, en las zonas eh, rurales, más que quizás en el norte, en una ciudad, una cosa así. Pero claro, ¿cómo pongo eso en contraste? No es, no es tan fácil. Entonces aquí los ejemplos del momento son un poco tontos. Lo admito, pero bueno, estamos trabajando en eso. Em, aquí es simplemente el efecto del área existe, es importante, digamos, es importante sí o no, porque que existe sí sabemos, lo que pasa es em, en la estadística, ¿no? Em, todos los modelos están mal, pero algunos uh, útil. Y ah, aquí la pregunta es, ¿se puede trabajar con esto? Sí o no. Y si miramos em, solo a la gente por encima de 50, em, hemos mirado a small areas, em, que son las provincias, con, aquí hay siete categorías de, tamaño de municipios. Okay, y ahí hemos eh, cruzado. Entonces para Andalucía hay casi 40 áreas. 11 con, con ND igual a esto, entonces por encima de 10 pero 28 áreas por debajo de 10. Entonces, delicado. ¿no? Y um, X es um, solo um, género y educación. Aquí en la estimación de rem de sigma u y sigma epsilon cuadrado ya se puede ver un poco qué pasa, que la varianza de epsilon es mucho más, grande que de U, pero eso no es tan sorprendente porque eh, miramos a los eh, incomes, ¿no? Y eh, solo he explicado con esto y, el área no, no, no, no puede funcionar muy bien. La, variable I, la variable objetiva es es ingreso, lo acabas de decir ahora. Ah, perdona. Y, la encuesta es la de condiciones de vida. Sí. No, no, es, no es la de población activa. Encuesta de condiciones de vida. Ah, ¿no fue la EPA? No, es la encuesta de condiciones de vida. ah. De, la EPA a la información auxiliar. Ah, Los microdatos, Cuando pues sí. está haciendo esto de la encuesta de condiciones. Ah, ok, ok, ok. los, de la EPA tengo también. La EPA tienes la información auxiliar agregada. Sí, sí, sí, sí, solo. Vale, no, porque de EPA también tengo una... Bueno, pero entonces... vale, sí, tiene que ser la otra, tienes razón. Bueno, y eh, entonces contrastando las áreas individualmente, los 39, claro, entonces hago 40 contrastes y a veces rechazas, pero no sabes qué es eh, la cobertura total. ¿no? Eso es el Bonferroni problema. Y eh, entonces si lo miramos con la manera uniforme, entonces no se rechaza. Ok. Em, aquí también vemos un poco, claro, el non eh, eh, el, parámetro em, non-central parámetro del aquí cuadrado es muy grande. Eh, ¿Qué va a pasar? Es, entonces, si cogemos em, la raíz del volumen del conditional dividido por el volumen del marginal, es el doble de grande. Por lo tanto, aquí, claro, esto es enorme. ¿ya? Y ah, ah, bueno, aquí eso ya es en confidence bastante más pequeño, pero como ya sabemos que asintóticamente tiene la misma curvatura, y en los dos casos no, no podemos rechazar. rechazar. lo, mismo hemos hecho para la excavadura, pero solo teniendo nuevas áreas con estos NDs. Aquí ahora Mm, estos ya son bastante más próximos. y aquí incluso tenemos un caso en donde el conditional es más pequeño que eh, el marginal. Entonces no siempre es más grande, depende del contexto. ¿Okay? Eso también se puede ver que este parámetro ahora es muy chiquitín. Y en este caso sí nos pasa lo mismo como cuando lo contrastamos individualmente se rechaza para cuatro, para cinco no se rechaza. Cuando lo hacemos de forma uniforme, en los dos casos se rechaza. Entonces en la Extremadura claramente se ve que hay grandes diferencias entre em, la zona rural y las ciudades. Em, bueno, sí, eso es todo, porque la ultratransparencia no, no, ah, no he terminado muchas gracias, Stefan. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, yo nada más. en eh, estos dos últimos eh, experimentos, eh, estas dos aplicaciones, comentabas al principio que siempre sucedía que se quedaban fuera los, extremos, los vanos Sí. Aquí, ¿qué, se queda fuera? Los pequeños, ¿no? Ah, bueno, eso depende. Bueno, normalmente, ah, esto es eh, confidence sets. Sí, aquí también supongo que cuando lo hacemos individualmente, lo que yo supongo es que los más ricos y los más pobres. No solo los más pobres, ¿no? Porque lo que se desvía de solo hacer una predicción con X entonces los más ricos pueden ser muy lejos y los más pobres también. Sí, aquí, aquí el dominio en, este, en esta aplicación es, eh, eh, bueno, mm, no, no, los municipios no, es, es, está el estrato que, queda da el tamaño del, del, municipio cruzado por la provincia. Ah. Entonces digamos que son zonas rurales o zonas urbanas y luego cruzado por las provincias de Andalucía. Mm. Entonces, bueno, no, supongo que no lo habrá mirado, pero entiendo yo que las zonas, digamos, rurales de algunas provincias de Andalucía serán las, las que tengan más pobres Y a lo mejor la zona urbana de Sevilla es la que tenga o de Málaga o de Marbella, mm. Sí. sí, también aquí decía que si aquí ponemos un 90, entonces también rechazamos. ¿no? <laughs> Pero bueno, <laughs> esa es la vida como estadístico, que hay que elegir la alfa. Em, al menos sabemos ah, más. Y claro, otros ejemplos que hemos tenido en, la cabeza es no directamente hacer contrastes, sino justo eso, em, eh, encontrar el, ah, eh, ya, bueno, el valor crítico, vamos, mirar más a los confidence sets per se. Y Estefan, así, bueno, ya se lo pongo pregunta. ¿Y esto de verdad se puede generalizar a un, a un, modelo de área? Porque en un modelo de área solo hay, digamos, un valor por área. Eh, aquí, aquí juega un papel importante, digamos, el, el, tener observaciones dentro, dentro de cada área, ¿no? En los desarrollos matemáticos. ¿O eso todavía no, no bueno, eso depende. si tú tienes X, ya te vale. Pero claro, en un área en donde no tienes nada, no. Pero eso, eso es normal. por el momento Em, pero es cierto que por momento, tal como lo hemos construido, hemos dejado fuera todas las regiones sin, observaciones. Entonces, eh, en la simulación, bueno, en las aplicaciones, solo consideramos regiones en donde tenemos al menos una Y observada. Sí, eh, sería interesante en, en, las aplicaciones llegar, bueno, en, este caso, porque digamos que no, no, sé, pero en, aplicaciones donde eh, sí, sí, digamos, se rechace la hipótesis de, de que todas caen dentro del elipsoide o de que mm. son, iguales, hacer algo parecido a lo que se hace en comparaciones múltiples en diseño de experimentos. Mm. decir un poco más y que sería una especie de... Eh, no, decir, eh, bueno, pues estas sí son aproximadamente iguales, que a su vez serían un pelín distintas a este otro grupo. O sea, dar, dar al final alguna clasificación, que sean clasificaciones que se solapen parcialmente de, los dominios. Eso sería, llegar hasta eso sería una cosa, desde el punto de vista de, de la estadística pública, muy interesante. Sí, lo, que se puede contrastar, en el momento es, claro, todas las combinaciones lineales. ¿no? es, es, así. Y como discutimos ayer, ah, por ejemplo, yo puedo ahora empezar y mirar qué es la diferencia salarial en cada área pequeña entre hombres y mujeres y mira entonces ahí también en qué zonas de, España eh, eso salta más y en, qué zonas salta menos. Y ahí porque claro, eso yo sé cómo escribirlo con, de forma matricial, ¿no? pero <laughs> de momento solo puedo hacer contrastes en donde yo tengo ese eh, esa famosa mi sombrero menos mi modelo y por una matriz L. ¿eh? todas las combinaciones lineales, eso sí. Em, aparte de eso, hay que jugar, bueno, va a ser más complicado. Muy bien, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno, pues muchas gracias por, eh, esta charla. Que de nuevo, es, es eh, a mí lo interesante de esta charla es, digamos, lo novedoso en, en estimaciones en áreas pequeñas, eh, digamos, el empezar a hacer inferencias simultáneas. Pues, gracias. Y...